Dobré ráno, mý drazí přátelé. Pojďme opět do té úžasné osmé kapitoly Římanů. Pavel dále pokračuje a říká, je opravdu zajímavé, jak Pavel uvažoval a napsal svou epištolu. Podívejme se, co říká. Nejprve se ptá, co nás může rozvést s tou úžasnou láskou. Pak říká nic. A pak jde ještě hlouběji. Zmiňuje potíže, tlaky a problémy. Dále pak pro následování, nouzy, nebezpečí e a výhrušky smrti. A nyní jde ještě dále. A cituje přitom část písma. Podívejme se, co říká. I když je napsáno, neustále kvůli tobě, Bože, čelíme výhruškám smrtí, nejsme považováni za nic víc, než za ovce určené k porážce. Něco vám povím. A sheep <laughs> Ovce, kterou se chystají porazit, existuje snad v životě větší problém než tento? No no Není už žádné naděje, žádné budoucnosti. Život ovce se nyní chýlí ke konci. No žádná láska, žádná starost. Jednoduše ji naženou na místo porážky a tam ji proříznou hrdlo. To je ten největší problém, kterému můžete čelit. Podívejte, vítězíme nad kolika věcmi? Nad všemi těmito věcmi. Co jsou všechny tyto věci? Pro následování? nouze, nebezpečí, e Výhrušky smrti, tlaky, Co je více než vítěz? Uh, no, Představte si, že já jsem u vás doma a poté k vám dorazí nějaký hodně zlý člověk. Má v ruce nůž a bude opakovat, nenávidím Reinharda, nenávidím Reinharda. Přistoupí ke mně s tím nožem a vy budete příliš slabí a vyděšení, než abyste něco podnikli. Já nemohu utéct, a tak s tím mužem budu bojovat. Budeme se prát, válet po podlaze a nakonec ho přemůžu. I když ho přemůžu, budu mít zlomenou nohu, jako spoustu řezných ran, ale nakonec ho přemůžu. Nebudu více než vítěz, budu vítěz. I většina silných křesťanů žije pouze jako vítězové, ne více než vítězové como mais que vencedores. Jaký je tedy rozdíl mezi vítězem a více než vítězem? Um vítěz tvrdě bojuje, podnese si z boje nějaké rány, udělá vše proto, aby přemohl odpor eh, eh, a nakonec vítězí. To je vítěz. So I'm at your house Já jsem u vás doma a máme stejný scénář. Ale náhodou je tam také světový šampion ve smíšených bojových umění. A řekne mi, Reinharde, prosím tě, odstup. Přistoupí k tomu muži s nožem a nebude mu trvat ani minutu. A útočník bude ležet v krvi na zemi a bude volat o pomoc. Přijde o svůj nůž a ten přeborník bojových umění neutrpí ani škrábanec. A pak říká Reinharde, pojď sem. Polož své chodidlo na jeho krk o pescoço dele. Venuji toto své vítězství. To je být více než vítěz. Vstupuji do vítězství, které mi tento silný bojovník věnoval. A nyní jsem více než vítěz. Musíme si uvědomit, že je to Ježíš, kdo vybojoval vítězství. Porazil nepřítele a všechny věci, které je potřeba porazit. A my žijeme žijeme v jeho vítězství. Pokud se nenaučíme žít jako více než vítězové, budeme se snažit žít jako vítězové. A to je velmi vyčerpávající a stresující způsob života. Musíte se naučit oslavovat Boží vítězství. Reinhard, jak to mám udělat? Ah, Jakou odpověď čekáte? Přivlastňující si víra. Přestaňte žádat o vítězství. Řekněte děkuji ti za vítězství. Přesvědčte vlastní srdce, že Kristovo vítězství je vaším vítězstvím. Přestaňte usilovat o vítězství vašimi schopnostmi a vaší vlastní silou. A začněte jednat. Když začnete takto žít a učiníte z toho váš životní styl, zjistíte, že můžeme žít jako více než vítězové. Dostáváme no se na konec kapitoly. A už vás asi napadá, co budeme dělat potom. Během těch dvou let, co děláme tato duchovní zamyšlení, jsme vždy hovořili na určité téma. Mám však pocit, že budu pokračovat v těchto výkladových vyučováních. To znamená, že půjdeme verš po verši no ve stejném kontextu. Doufám, přátelé, že jste požehnaní. Skrze naše vyučování. Uslyšíme se zítra.